欢迎收看这期，他有绝招。今天又来到了北京的红森五道馆。今天跟小喜要演示这期给你，就是呃，之前也教过，当扫踢被接住的时候如何破解。但那是在一年之前给了你一个答案，那是一年前的答案。现在有我们其实一直有更多的方法去破解这个问题。然后呢，今天呢，首先我们来先复习一下之前我们教过的方法。你之前教的方法呢，扫踢，然后我踢出去被他接住，哦，我要先往前推一下。 然后往前推，往后拉，我的腿拔不出来，拔不出来，我要采取一个措施，就是瞬间跳起，抓住他的脖子，把他头摁下来，攻，OK，小用配合油啊！放心的去抓他，好，来一次啊，然后快速的，嘘，攻，看，这样瞬间解决了，瞬间解决了，这个就被裁判吹，过来分开不知道，跪，然后分开，然后再犯。 呃，所以呢，这个动作要你再强调一次，就是抓住，要抓住你我先试一次，能不能推开？发现不能，发现不能，不能，不能往前推，把它拉回来的这个力，看，往前推，拉回来的力跳起来，推，拉回，来，子跳起来。这只手搭在脖子后面啊，勾住脖子后面，这只手从上往下摁下去，膝盖卡住，靠这只手去跳。呃，所以哪怕没有这只手，多半你也可以成功的。好。 也可以成功，的，看到了吧？更专业性，帮助他左手，左手帮助他。那今天要演示这个方法，我们是这样。今天演示的方法呢，更加棒，其实更加痛苦，疼可以说出来。然后这个方法是很常用的，这是我们讲欧式战术，当然是正常的动作加了很多欧式方法。这个方法这个这个技巧呢是泰式的技巧，泰式的技巧。来，风，错位，他肋骨应该有点疼，他锁的比较紧，因为他实际知道。 我是要用这个动作去攻击他的，所以呢，所以呢，他是有防范的，所以我蹬了两三次才能开。那我把这个护腿摘下来，让你看清楚具体的动作是怎样的。你不摘护腿，你看不到细节。实际呢，看我踢出右腿的时候，我踢出右腿的时候，嘣，他锁死锁死，OK，锁死。然后我试图。 躲没躲开？就是说我膝盖，看，也就胯部，括翻开了。翻开的时候，我的脚跟实际是在他的这个背部，大概这个位置，是吧？属于腰，腰的腰的腰的位置。实际硌吗？有点硌。这个时候已经很硌了，特别难受。这个时候呢，你看我的胯是这样的啊，我已经很硌了。这个时候我要把用这个脚跟给它勾回来，勾回来。实际我是想拔出来，但它实际上它不放呢，不放，活该了，疼了。 然后呢，我勾回来了之后呢，然后这个时候多半我脚跟已经踹在他腰部或者肋骨上的位置，这个时候蹬出去，猛下蹬出去，这个时候就这就逃脱了。所以这个技巧是非常好的，只要你的腿，你的腿当然够快，虽然够快也有可能被抓住，被抓住你逃脱也够快，这个是没有任何问题。相当于被抓住，你的腿被抓住，拐个小心，被抓住拐个弯，啊，蹬回来，来这边来试一下，给你再看一遍左腿。 攻！攻！好多，再来一遍，来个快，来点啊，来点啊！这是是不把我锁死了？实际是蹬的是很大力的，来坚持，来坚持一下，可以。好，再试一次啊，再试一次。攻！哈哈哈哈哈，很痛苦的。 <laughs> 所以这样，他至少是靠近不了你。为什么？看这边，看，我的离近点镜头没有问题啊，离近点。攻！我的脚，他脚。 是卡在这里，他抓住，抓住，抓住，抓住。其实这个时候，你再怎么往前，你往前走，往前走没有用。你往前走，你再往前走，我脚就蹬着你，我脚伸直你也过不来的，看到你也过不来的，好吧？停。好，就这样。这期希望你能学会这招，非常简单的技巧，但是很多人不会。感谢收看《跳学欢迎你来这个好玩的地方，非常漂亮，红色舞蹈馆在北京。谢谢。